फार्मा वारियर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न रेलवे पर जो पैरामेडिकल का रिक्वायरमेंट निकला है जिसमें फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को एंड ऑफ दी जरूर कंटिन्यू कीजिए पूरा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तो उसके लिए हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल वेबसाइट के लिए हम लोग सर्च कर लिया है डब्ल्यू उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं न्यूज़ से रिक्वायरमेंट इन्फो रिक्वायरमेंट इन्फो के बाद यहाँ पर शो कर रहा है interview for engagement of candidate against vacancies existing in paramedical categories on contract basis twenty five तारीख को इसका लास्ट डेट है इसमें वॉकिंग इंटरव्यू है तो चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है उसका जो टोटल सैलरी है forty five thousand ninety one है जिसका एज लिमिट है ट्वेंटी से थर्टी फाइव तक क्वालिफिकेशन है ट्वेल्व पास करना पड़ेगा उसके साथ साथ साइंस में उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी लगेगा रजिस्टर्स फार्मेसी होना पड़ेगा इंडिया और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का अंदर वैकेंसी है टोटल वन पोस्ट की इसमें और भी वैकेंसी है रेडियोग्राफर की वैकेंसी है उसके साथ साथ आपको लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ का जो लास्ट जो टीनेजर है वो थर्टी सिक्स मतलब थर्टी जून तक इसको यहाँ पर लिया जाएगा तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं जहाँ पर फिर से बोला गया है थर्टी जून तक यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट बेसिस से लिया जा रहा है यहाँ का जो इसका पोस्ट जो है वो कॉन्टैक्ट है इसलिए आप यहाँ पर कॉन्फर्म के लिए क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर और भी बोला गया all the time of interview interview के टाइम पर uh, पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा उसके साथ date of birth education qualification और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए उसके साथ साथ आपको दो कॉपी फोटो कॉपी आपको कैरी करना पड़ेगा उसके साथ और यहाँ पर बोला गया है जो administrative reserve the right deport और the candidate any wire on the division आपको डिवीजन का कोई भी सेक्टर पर आपको ट्रांसफ़र कर सकता है और यहाँ पर इस टर्म्स एंड कंडीशन को और भी डिटेल्स में देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं नॉर्थन रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर और भी नोट करके दिया हुआ है जो application should be sent duly filled up the sign client can copy their application as per enclosed format annexer A annexer A जो है उसके साथ आपको अटैच करके भेज देना पड़ेगा ईमेल में ईमेल है personal department at the rate G mail dot com यहाँ पर आपको उसके साथ एक पी डी एफ बनाना पड़ेगा आपका जो सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है जो जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है सारा इसमें अटैच करके वन पी डी एफ करके आपको इस मेल पे भेजना है आपको लास्ट डेट है इलेवेंथ नवंबर को इलेवन नवंबर का अंदर आपको इस मेल को करना है उसके बाद आपको जो ट्वेंटी फाइव तारीख को आपका इंटरव्यू होगा तो उसको डिटेल्स हम देख देखेंगे उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया है जो जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिंगल फाइल में ही देना है और यहाँ पर लास्ट डेट है इलेवेंथ नवंबर को फिर से मेंशन किया है एज जो है एज इलेवन तारीख काउंट होगा उसके साथ साथ यहाँ पर एस का जो फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन है उसी का जो है थ्री ईयर्स का वो यहाँ पर मिलेगा आपको जो गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन होता है और आप यहाँ अभी जिस कंपनी में काम करते हो उसका एन लेना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जी आपका प्रेजेंट कंपनी से इस यहाँ पर बोला गया है आपको पच्चीस तारीख को वॉकिंग इंटरव्यू होगा senior DPO northern railway Moradabad में सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके वहाँ पर रिपोर्ट करना है वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप आपको सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा candidate should also bring two latest passport size photograph along with them and उसके साथ साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर देंगे उसका एक भी आपका फ़ोटो कापी भी लेना है कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए और भी यहाँ पर बोला गया है कि आप जिस दिन इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उसका एक दिन का और भी ज़रूरत हो सकता है इंटरव्यू प्रोसेस होने में तो आप उसका भी इंतज़ाम करके जाइए अब बात कर लेंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में self attest scan copy of the following documents be along with them the form आपको जो फॉर्म फिलअप करना है उसके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्स देना है हायर सेकेंडरी का डॉक्यूमेंट्स देना है इंटर्नशिप कहाँ पर किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है सपोर्टिव कोई एस सी कास्ट का डॉक्यूमेंट्स है को उसको देना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को देना है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना है और अदर्स कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है तो उसको देना है उसके साथ साथ इस जो डिक्लेरेशन फॉर्म है डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद ये जो एन का फॉर्म है इस एनेक्जर के फॉर्म के साथ आपको सारा का सारा फॉर्म को अटैच करके एक पी डी बना के आपको मेल करना है और ई फॉर्म को आपको ले जाना है ट्वेंटी फाइव को वॉकिंग इंटरव्यू पर आशा करते हैं आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देने में और नोटिफिकेशन का डिटेल्स अच्छी तरीके से समझने में सफल हुआ हो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ इस नोटिफिकेशन डिटेल्स डायरेक्टली पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका टेलीग्राम ग्रुप नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं thank you thank you so much video को एंड ऑफ दी कंटिन्यू करने के लिए मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक keep updates always all time with pharma yours pharma yours के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में टाटा